le merveilleux monde des Alpes n'arrête jamais d'inspirer les habitants de ce pays. Tous aiment ce monde et font tout leur possible pour garder cette ambiance magique. Rogi, tu sais, on n'arrive à rien pêcher depuis deux jours maintenant. Oh, on est de mauvais pêcheurs <laughs> Ce n'est pas vous, c'est juste qu'il n'y a pas de poisson dans la rivière. Castor, qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a pas de poisson c'est comme ça. Ils y étaient et ils y sont plus. Ce n'est pas possible Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Les amis, il n'y a vraiment pas de poissons ici Il faut faire quelque chose Il faut retrouver les poissons c'est <laughs> Coco, je crois connaître ce rire. <laughs> Vous pensiez que je n'existais plus On ne peut pas me vaincre. Laisse partir notre ami Tu dis mon ami Castor, qu'est-ce qu'il t'arrive Coco, appelons l'esprit des montagnes. Qu'est-ce qui s'est passé Bonhomme, Malheur Ton frère jumeau semble tramer quelque chose de terrible Je vois que c'est encore un de ses tours les poissons ont disparu. Les poissons sont empoisonnés par la magie de Malum. Tous ceux qui vont en manger deviendront méchants. Vous devez aller dans la forêt et prévenir les habitants le plus tôt possible. Montez sur ce radeau Et toi, mon ami, travaille avec ta queue Maintenant, allez-y, mes amis, et sauvez les Alpes Les amis de la vallée, venez à table. Je suis désolée, mais nous n'allons pas manger le poisson. Il est sous la magie de Maloum. De quoi vous parlez Quelle magie Bonhomme a demandé de prévenir tous les habitants de la forêt des fourberies de Maloum. Nous croyons Bonhomme. Il a toujours protégé notre forêt et nous sommes prêts à nous battre. Les amis, vous êtes prêts Allons-y Ils sont tous mes esclaves Ils sont tous sous mon pouvoir Vas-y, attrape-le Ma magie n'a pas marché Laissez-le partir Le mal doit être chassé par le bien. Et il n'est jamais trop tard de corriger ses erreurs. Aujourd'hui, vous avez tous fait une bonne action. Vous êtes tous défenseurs des Alpes.